Salam sejahtera. Isi kandungan dalam video ni adalah berdasarkan kepada buku Jom Coding untuk Sains Komputer tingkatan 4 dan 5 yang ditulis oleh Elena Che. Unit 4, Login Patch. Dalam unit ni kita akan pelajari cara untuk mencipta web patch login dan ia membenarkan pengguna register maklumat, masukkan maklumat melalui registration page dan kemudian login menggunakan login page. Ianya juga termasuk penggunaan untuk password security. Mari kita mulakan XAMPP Control Panel. Aktifkan Apache dengan MySQL. Minimizekan. Lepas itu kita mulakan Notepad++. ini adalah file yang dibukakan pada unit 3 dan kita tidak perlukan lagi semuanya kita padam tinggal satu nanti kita nak ambil code di sini ya lepas itu kita ciptakan file yang baru dan simpankan file tersebut tetapi bukan dalam SK unit 3 kita letakkan dalam folder yang baru yang bernama SK underscore unit 4 sk underscore unit 4 untuk memudahkan penyimpanan maklumat nanti ok dan pilih file php simpan sebagai login login sk underscore php kemudian kita ambil coding daripada sk underscore index.php ya saya pindahkan copy and paste coding tersebut tetapi kita padam bahagian PHP di line 31 hingga 54 kita tidak perlukan okay, kita perlukan connection nanti kita akan tukarkan connection untuk login tersebut dan ini title kita tukar kepada login tajuknya kita tukar kepada login form ataupun login page in php ni pula apabila dia ditekan okey ianya bukan pergi kepada sk underscore index.php tetapi kepada sk underscore login.php ya secara post dan kita tidak perlu tiga teks kita padam satu text box tu kita hanya perlukan dua tetapi kita perlukan dua butang kita perlukan dua butang ya butang yang pertama kita namakan saya sebagai login perkataan pun login butang yang kedua pula kita namakannya sebagai register huruf besar register kemudian apa yang berlaku dengan text ini kita tukar kepada type yang pertama type text betul tetapi di placeholder kita letak enter username dan nama dia username kita letakkan require required bahagian yang kedua pula text box yang kedua kita letak sebagai type dia ialah password placeholder dia enter your password. Nama text box kita tukar kepada password. Mari kita simpan file tersebut dan kita tengok hasil dia. Buka player ataupun browser. Masukkan localhost folder yang kita namakan ialah sk underscore unit 4 ya, kita ada sk underscore login maka sk underscore login dot php ini adalah hasil dia balik kepada coding ok, nampaknya kita ada bootstrap, kita sudah panggil bootstrap tetapi dalam folder kita tidak letak css.bootstrap jadi buka folder kita dashboard ambil maklumat css dalam sk underscore unit 3 copy lepas tu kita paste dan masukkan masukkan dalam folder sk underscore unit 4 Okay, sekiranya di, di, ini dah berjaya, balik kepada browser kita refresh. itu sepatutnya nampak maklumat sedemikian ya tugas yang seterusnya ialah kita akan hasilkan satu file yang baru yang bernama sk underscore register dimana kita akan gunakan semua coding di sini maka caranya ialah pergi ke file menu save a copy as Oke, okay, tetapi nama file tersebut tukar kepada registration. Simpan file tersebut. Dan saya tukarkan maklumat. Sekejap. uh, ini adalah sk underscore login kita kena buka dulu file sk underscore registration lepas tu tukarkan title sebagai registration ni pula adalah registration patch in php kemudian kita kena tambahkan satu lagi text box di dalam patch registration Okay, form action dia ialah lepas kita daftar kita akan benarkan user masuk ke dalam home page maka kita kena create satu page yang baru dia namakan home page tetapi text box di sini kita tambah satu yang pertama ialah text, betul. Lepas tu kita kena masukkan enter username. Yang kedua pula ialah password. Placeholder, enter your password, betul. Kita kena tambah lagi code require di belakang. kemudiannya kita ambil code tersebut sebab kita nak create satu text box lagi yang bernama confirm password ya copy and paste baris ke 27 saya paste di 28 tetapi kita ada dua password kan di sini ini kita namakannya sebagai confirm password jadi perkataan di sini ialah password juga enter your password again tetapi nama dia kita gunakan c password c password sama juga require lepas tu kita ada satu butang yang dipanggil register dan satu butang yang dipanggil back to login page. Jadi saya pindahkan coding ni register ke atas, login ke bawah. Di mana ini nama dia register, betul. Ini perkataan pun register. Dan ini adalah login page. Okey, tekan butang back to login page. tapi kita tidak boleh gunakan button sebab button ni ada sedikit masalah kita gunakan uh, cara lain yang dipanggil link A-H-R-E-F kita link balik kepada file yang bernama sk underscore login.php lepas tu input name dia Bekla. Class type button mari simpan fail tersebut dan kita tengok hasil dia ini adalah bahagian login page. kita nak tengok bahagian untuk registration page. jadi tukar URL registration page. oh, maaf registration ya yeah. ok enter username enter your password enter your password again ya, register back to login jadi kita boleh cuba sudah tekan back to login page sebab kita dah login page tekan kita dah register page jadi tekan kepada register page nah, nampaknya register page ni tidak berjaya sepatutnya ialah lepas tekan kepada register page ni kita akan pergi kepada uh, page pendaftaran tu page registration tu jadi balik ke coding kita pergi ke sk login SK login kita tengok bahagian sini butang ni tidak dapat berfungsi kerana kita dap, kita akan refer kepada patch yang satu ya jadi kita kena gunakan href di mana kita kena direct kepada registration.php kita berikan fungsi ni sebagai registration ataupun register type dia button letakkan value sebagai register simpan file tersebut kita tengok balik hasil dia balik ke sk underscore login.php refresh dulu page ataupun reload page. tekan butang register ha, dia pergi Page register tekan butang back dengan back to login patch.php balik ke bahagian coding seterusnya kita kena buat lagi satu page yang baru untuk homepage. patch sk home .php maka sama juga cara saya ialah pergi ke file tekan butang save a copy as jadi file ni saya namakan sebagai homepage sk underscore homepage.php tekan butang save kemudian buka file tersebut sk underscore homepage.php dan di sini saya akan tukarkan title kepada home homepage h 3 di sini pun kita akan tukar dan apa yang kita tukar di sini ialah home patch in php lepas tu kita akan tambahkan lagi satu bahagian untuk h 3 juga tempat yang sama container yang sama kita tuliskan h 3 welcome kita masukkan terus code PHP di mana kita akan echo variable untuk session di mana maklumatnya rujuk kepada username daripada session kemudian tutup PHP tersebut dan tutup H3 header tersebut barang ini pula kita tidak perlu sudah yang bahagian input jadi saya padamkan input text box saya tinggalkan button saya batalkan juga yang bahagian AHREF tersebut button ni saya namakannya sebagai logout kekalkan kelas sebagai button primary perkataan kita letak sebagai logout hmm, simpan file tersebut adakah kita akan berjaya nampak hasil dia sebab di sini ada PHP code mari kita cuba pergi ke browser terpaksa kita typekan file nama dia nama file dia sebagai sk underscore homepage .php jadi dia akan tunjukkan bahwa homepage.php telah keluar oke okay, dengan adanya butang tetapi disebabkan kita ada php coding yang tidak berjaya maka dia akan tunjukkan undefined variable dan seterusnya ya ini betul sudah ini Tugas yang seterusnya ialah kita kena bangunkan pangkalan data. Maka balik ke ZAM, tekan butang admin, tekan PHP My Admin. Lepas tu kita ada sudah satu database yang dinamakan login ya dan kita mempunyai login underscore member tetapi kita kena tambahkan lagi satu table maka tekan kepada butang new kita masukkan maklumat yang seperti ditunjukkan dalam muka surat 60 database yang kita bangunkan itu senang sahaja mudah sahaja iaitu mempunyai username dan password sahaja di mana username dan password dua-duanya adalah wacat dan mempunyai length value 2020 kita tidak akan membuat satu fill ah, auto increment lah bagi unit yang keempat ni maka tekan butang save Ah, kita kena masukkan nama untuk table nama table tersebut ialah login l o g i n disebabkan nama di sini ialah login dan sini login maka kita masukkan nama sebagai login underscore admin lepas tu simpan table tersebut dan seterusnya apa yang kita akan buat ialah pertama kita balik ke coding seterusnya kita akan fokus kepada borang yang dinamakan sk underscore registration.php ni di mana kita akan daftarkan pengguna dalam borang tersebut ya dan pastikan di sini select ialah connection login ini betul registration ok form action dia pastikan ialah SK underscore registration sebab lepas kita daftar kita balik kepada page tersebut ya saya dapat kesilapan sedikit registration.php lepas tu kita masukkan coding php seperti yang ditunjukkan dalam muka surat 68 dan 69 ya simpan file tersebut sekiranya anda telah masukkan PHP coding seperti yang ditunjukkan dalam muka surat 68 dan 69 mari kita cuba masukkan data ke dalam pangkalan data melalui patch registration patch ya. saya gunakan Ashley saya cuba dulu maklumat yang salah uh, maksudku ialah password yang berbeza mentekan butang register dia akan cakap both password are different okay. maka maklumat uh, tidak yang sama, password yang tidak sama maka tidak boleh dimasukkan dalam pangkalan data saya cuba masukkan pula another person Azmi Okay, lepas tu saya tekan butang register ya. Yeah. Jadi dia kata user registered go to the login page. Ha, maksudnya user sudah dimasukkan dalam pangkalan data dengan berjaya. Mari kita tengok dan refresh page. Ya, tadi saya telah masukkan satu uh, Ashley ASDF ni terlebih dahulu. Lepas tu saya cuba lagi masukkan Azmi ASDF ASDF. Apa pula yang berlaku jika saya masukkan Aminah saya daftar yang baru ok sama juga go to login page jadi kita refresh lagi penggalan data ok data Amina pun dimasukkan ya. kalau data yang salah dia tidak akan masuk contohnya password yang berbeza ya. dia tidak akan masuk tekan register both password difference maka refresh tidak akan masuk Okay, ini yang bahagian registration patch jadi bahagian registration patch dikira complete ni okay, complete sudah jadi kita tekan kepada back to login page. ni kita akan ubah coding dalam login page lagi jadi apa yang berlaku dalam sk underscore registration tadi ialah yang pertama lepas butang register ditekan petang register ni ditekan dalam form ya apa yang kita ambil ialah kita ambilkan username kita ambil password kita ambil confirm password dan assign ke dalam variable username variable password dengan variable password 2 dan kita kena compare dulu password yang pertama dengan password yang kedua ya apabila kita compare dia kita akan convert kepada md5 password okay dan kita akan check kita akan cek select semua daripada login underscore admin di mana username dia adalah sama kita akan cari ya lepas tu kita kasih keluarkan ke dalam query ni query run dan kita akan cek sekiranya dapat okey kita dapat makluman tersebut dengan berjaya maka kita akan cek lagi sekali sama ada maklumat yang terdapat dalam pangkalan data adalah lebih daripada kosong maksudnya satu ataupun lebih. Jika ada, maka kita ada, akan echo, kita akan paparkan skrip bahawa user already exit. Okay, pengguna tersebut exit and try another username. Alright, tetapi jikalau tidak, else, apa yang berlaku ialah kita akan assign query yang kedua di mana kita terus masukkan maklumat yang username dengan password ke dalam pangkalan data. Ya, dan kemudian kita Uh, query tersebut laksanakan query tersebut dan jikalau ianya berjaya maka kita, kita akan paparkan message user register go to the login page jikalau gagal lagi disebabkan masalah yang lain kita akan papar error message dan sekiranya langsungnya kita dapati bahawa password adalah tidak sama dengan password 2 maka kita akan paparkan message both password are different. Ya, inilah uh, uh, penerangan coding dia. Mari kita tengok login page, sk underscore login page. Maksudnya ialah apabila pengguna uh, masukkan nama dan password dengan betul dan tekan kepada butang login, maka mereka akan berjaya masuk uh, mengambil maklumat daripada pangkalan data kita cek sama ada betul ke tidak lepas tu kita akan log in. ya coding dia di boleh dirujuk di dalam muka surat 66 dan 67 simpan file tersebut sekiranya maklumat telah dimasukkan dengan berjaya jadi mari kita tengok dulu uh, PHP code dia agak simple agak senang di mana pertama jikalau butang login ditekan butang yang bernama login ditekan maka kita akan ambil username dengan password daripada text box kita masukkan dalam username masukkan dalam password lepas tu kita akan convert kepada format MD5 MD5 nanti saya akan terangkan dan sekarang query pula querynya kita akan select semua daripada login admin di mana username dia adalah sama dengan username dan password dia sama dengan password ya, jikalau betul maka kita akan dapatkan maklumat tersebut ya. jika maklumat lebih daripada satu maklumat maksudnya kita dapat daripada pengkalan data maka session akan bermula di mana kita akan assignkan session ni username kepada variable username Okay, lepas tu kita akan pergi ke lokasi sk ya. Jikalau tidak, dia akan tunjukkan invalid username dan password. Maka kita simpan file tersebut. Kita pergi ke login page, pastikan Anda refresh terlebih dahulu. Oke. Saya cuba pilih Ashley, uh, password yang salah. Oh. Password yang salah. Tekan login. dia bagi tahu invalid username dan password tetapi jika laulah password dia betul yang dirujuk dalam pangkalan data okey dia akan pass session tersebut ke dalam homepage.php um, sekarang ni kita ada masalah sedikit kita belum lagi complete coding dalam homepage.php maka dia ada masalah untuk baca session tersebut ya yeah. tetapi tetapi kita dah uh, berjaya masukkan kod yang diperlukan dalam sk underscore login.php kita tengok pula yang bahagian sk underscore homepage.php yang homepage di mana di atas paling atas section ni kita kena tambah satu perkataan session underscore start jadi apakah penggunaan session start ni dia akan cuba ambil maklumat di sini session start kita assign session username sebagai username kita pass variable di sini ke variable username lepas tu kita akan pass ini balik ke sini ya maka di dalam coding di sini dia akan panggil oh, session name username jadi kalaulah kita tahu Amina dah masuk dah login di sini dia akan keluarkan welcome Amina kita cuba ya jadi balik kepada coding asal refresh sekali lagi okey masukkan password yang betul tekan butang login okey dia akan beritahu welcome Ashley jadi coding ni menunjukkan kita sudah berjaya memasukkan uh, uh, masuk ke dalam patch tersebut dan seterusnya ialah tugas seterusnya ialah kita kena tekan butang log out dan sepatutnya kita log out patch tersebut kita balik ke uh, patch untuk log in ya jadi codingnya boleh rujuk dalam muka surat 69 dan 70 di mana kita akan tambahkan coding di bahagian bawah lepas borang simpan kod tersebut sekiranya sudah berjaya dimasukkan kita cuba sekarang cuba lagi sekali balik kepada browser tekan butang refresh ok dia balik kepada login terus kita masukkan salah seorang pengguna yang berjaya login ok welcome Ashley jadi sekiranya anda nak proses apa-apa orang lain tidak akan nampak okey sebab dia kena log in sebagai pengguna barulah boleh nampak maklumat di dalam lepas tu kita tekan butang log out dan sepatutnya balik kepada log in page jadi session tu sudah done inilah yang dimaksudkan dengan security ya jadi di sini codingnya bermaksud jika butang log out ditekan maka kita akan destroy session tersebut kita keluarkan maklumat ok dan kita akan ke, ke header sk_login.php. jadi itu sahaja untuk unit keempat selamat mencuba